ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනියක ලෙස දශක කිහිපයක් මුළුල්ලේ මෙරට කලාව උදෙසා සුවිශාල මෙහවරක් ඉටු කළ සහ ඉටු කරන සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි මහත්මිය මෙවන විට රෝගාතුරව පසුවනවා. ඇයගේ සුවදුක් විමසීමට පසුගියදා විපක්ෂනායක සජිත් ප්‍රේමදාස එතුමියගේ නිවසට ගොස් තිබෙනවා. එහිදී සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි මහත්මියට අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කටයුතු සඳහා ලක්ෂ හැටකට වැඩි වටිනාකමකින් යුත් අත්‍යවශ්‍ය ඖෂධ පරිත්‍යාගයක්ද විපක්ෂ නායකවරයා විසින් සිදු කරනු ලැබුවා. මේ අතර සුසන්තා චන්ද්‍රමාලි මහත්මියට අධිෂ්ඨානශීලිව සහ ධෛර්ය සම්පන්නව නැගී සිටීමේ ශක්තියත් නිදුක් නීරෝගී සුවයත් විපක්ෂ නායකවරයා ප්‍රාර්ථනා කර සිටියා.